tá frio. Tá bem frio. <laughs> Enfim. Hoje acordei sem saber se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei por ficar. Quanto tempo vou esperar? fazer. Não, não vou recontar esses dias tão iguais pra essa música cantar. Vai seguir as iguais. As minhas mãos vou lavar, por vírus não contaminar, como tempos atrás. vinte lá atrás. Peste negra. E já não sei mais o que fazer. Ainda lembro dela Na última tarde antes da quarentena Com aquele solzão